Så der Press blev inviteret privat til far hjemme hos Boulogne. Det glæder mig til. Hjemmelavet far. Det kan ikke blive bedre. Hmm. I'll walk through the valley of nødvendigvis. Hvad for en var min sko? Der. Det er fint. det, det er så fint. Så blev jeg inviteret hjem til Boulogne for at teste hans far. Mm-hmm. Jeg er meget spændt. Jeg har prøvet far over hele verden, men nu er det Boulogne's far. Hvis den ikke er god, så er det sidste gang, han ser mig. Jeg har ikke testet. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Ej, vi er spændte. Gør jeg gudskelov, hun tager billeder af grøntsager. Det vil jeg. Og Shinzo. Jeg ved ikke, om man skal komme det i. Nu gør det bare. Nej. Hvem har sagt det? Ja. Det er grøntsager. Mm. Der er kødboller, rej og bit, ikke? Mm. Slide bit. Så meget spændt her, om det er til en stjerne eller fem stjerner. Først skal vi lige smage nødderne. Han er dygtig, ham der bouillon her. I skal prøve at komme og smage det. Hvis jeg får tømt hele den her skål, så er det fordi, det er godt. Så vent lige til et par minutter. Jeg er næsten, så er næsten slut med den her fad her. Jeg føler som om, jeg ikke har fået noget, men det hele er bare røget ned på to minutter. Ja, så er jeg lige blevet færdig med øh, far. Skal jeg til at give stjerner? Han er, jeg vil sige, han er, han er i hvert fald bestået. Han kan noget, den dreng der, ikke? Han er bedre end sin, øh, sin bror og søster. Bedre end sin mor også, ikke? Det er godt. Det virker godt. Der er måske lige et par trin til, men på vej. Man kan ikke, være, man kan ikke blive øh, master for første dag, men øh, han gør det super. Vi kan godt være stolte over ham. Har du mere? Jeg har kun fået en lille børneportion. Det er ikke nok til mig. Og ingen chili. Min fejl. Min fejl. Min fejl. Boulons for var øh, super god. Det smagte fantastisk. Giver den 4 ud af 5 stjerner. Omgivelserne. Fantastiske omgivelser. Hyggelig atmosfære. Selskabet. 5 point. 5 <laughs> point. Selskabet er jo også formidabelt, så det er jo hun godt selskab. Gør også, at foderen den smager godt. Ja. Lækker, lækker fader. Gode boller, god kød, god rejer. Jeg synes, at jeg vil give ham 4,5, fordi at øh, jeg synes, det smager rigtig godt. Der er grøntsagerne, der er chilien, og rigtig god fond, og godt selskab, gode omgivelser. Så 4,5. Hvorfor ikke 5? Vi mangler lige roastbeefen. Det lækre kød til aller sidst. Så får han 5. Men 4,5 indtil videre. Jeg giver fire stjerner til Boulons far, fordi den var god. Der var alt kød i, som jeg kunne tænke mig, og i dag var der så ekstra rejer. Det havde jeg ikke forventet i en farborg, men øh, det, var også, det var også lækkert. Det var perfekt, der var det hele. Der var grøntsager, der var det vietnamesiske, ja, vietnamesiske grøntsager, chili og øh, ja, højsindsov, chili, alt, alt, alt hvad jeg egentlig plejer at komme i. Men grund til, at den ikke lige får 5 stjerner, det er fordi, at den smag, den smagte jo perfekt og godt, men der var ikke noget wow i det. Ikke? Der, var, der manglede måske lige den der wow, det her det er virkelig, virkelig lækkert, så den lige kunne komme op på 5. Men den smagte rigtig godt, og bedre end mors. Ja, yeah, sorry mor. Bedre end mors far. Lige, lige på grænsen til Hars far, men også kun lige, ikke? Sorry, Har. Men det var godt. Og det var godt selskab. Det var hyggeligt. Det er dejligt. Jeg er sammen med nogle dejlige mennesker. Nogle, jeg holder meget af. Som også får tre stjerner. Fire. Men det har været dejligt, og jeg siger tak til Boulogne og, og lillesøster og svigerinde og for hyggelige selskaber. Også lille Ali her, som er i hver slik. så har jeg lige fået bullongens fad. Oh, sorry. Oh, jeg fik lige en af bollerne kald i halsen. Oh. Og chilien også. Nå. No. Så skal jeg vurdere um, øhm, love fad. <laughs>